العالم العالم يتضامن مع نبيل رجب في هذا الأسبوع مختلف دول العالم تحدث فيها التجمعات السلمية لا أحد يقمعهم لا أحد يمنعهم في بلد نبيل رجب في قرية نبيل رجب بالقرب من بيت نبيل رجب قوات الأمن في هذا البلد تمنع أسرة نبيل رجب تطلق عليها الغازات تجرح الناس تعتقل يوسف المحافظة هذا يبين حجم القمع الذي يتم في هذه الدولة بحيث أبسط الحقوق الإنسانية تمنع وتقمع نبيل رجب من خلف المعتقل يصل صوته إلى العالم أجمع ما يحدث اليوم يزيد هذا الصوت وضوحا ويزيد هذا الصوت وصولا إلى العالم أحبائي الذين تواجدوا عند الدوار والذين تواجدوا في هذا المكان ألف شكر لكم نواصل هذه الحملة في بقية الأسبوع بالبرامج المختلفة وإن شاء الله مزيد من الحملات إلى بقية رموزنا المعتقلة وبقية قضايانا من أجل أن نوصلها إلى العالم واعلموا يقينا أن هذا الشعب منتصر ولن توقف أدوات القمع مسيرة شعبنا من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ألف ألف شكرا لكم أحبائي البرد حمل نعكس الأعز أيامك عدل ارحل للأبد شعار وناعي للأبد يسقط يسقط يا حرمة سلمتنا ولد يسقط يسقط الأرض ايه ايه يا اخي صوت صوت تفحان العباره